Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi questo album che ho chiamato Shabik Romantic Flowers e, e che ho realizzato eh, nell'arco di un mese facendo quattro tutorial sul mio canale. Eh, ho voluto fare questo video di presentazione per chi eh, non avesse seguito i miei tutorial che sono andati avanti pagina per pagina ma al contrario vuole vedere prima l'album e poi magari decidere se farlo oppure no, visto che adesso ci sono tutti i tutorial completi sul, eh, sul canale YouTube. E, ehm, dunque ho chiamato Shabik, Shabby Romantic Flowers questo album perché ho utilizzato un mio kit di carte digitali che ho proprio chiamato Shabby Romantic Flowers e che trovate sul mio eh, negozio online. E nella descrizione del, di questo video trovate eh, praticamente tutti i dettagli per arrivare sia ai tutorial di tutte le pagine e di come realizzare tutto l'album che anche al, al link per eh, se volete acquistare le mie carte digitali. Vi faccio velocemente vedere il pacchetto che ho già fatto vedere altri, negli altri tutorial nella realizzazione delle pagine, ma per chi non l'avesse visto lo faccio vedere molto velocemente. Ci sono queste pagine decorate con dei fiori, questa è quella che ho utilizzato, vedete, per fare la copertina. Sono diciamo quattro tipi di eh, di disegni e di colori diversi. Poi ci sono le quattro pagine per gli sfondi che servono sempre delle carte eh, diciamo leggermente più, meno, meno colorate proprio per, per potersi sbizzarrire e decorarle poi come meglio si vuole e poi ci sono delle pagine di abbellimenti con tag, buste, etichette, eh, particolari per fare, per fare dei bigliettini, tutto quello che vi viene in mente, vedete anche delle etichette con delle scritte, tutto il tutto con i quattro tipi di fiori diversi. Poi abbiamo ancora dei particolari piccoli sia delle carte decorate che delle carte in tinta unita. Ora questo è il mio pacchetto digitale e questo è l'album che io ho realizzato. Vi faccio vedere la copertina nei particolari, un pochino più da vicino. Quindi avete visto che in questo, in questo frangente ho utilizzato una decorazione di una carta e poi sono andata a ritagliare dei fiori da altri, da, dalle carte con, con i fiori rossi per finire di decorare. Sul laterale ho applicato questa decorazione con questi nastri e il retro più semplice che ho decorato con uno dei fiori delle carte. Per chiudere il tutto ho utilizzato del nastro che ho sporcato con del distress per renderlo del colore che andasse bene con la tonalità della mia decorazione. L'album è formato da tre doppie pagine che adesso vi farò vedere e sul, sui due lati della copertina ho creato delle tasche volevo farvi vedere ah beh, prendo questa ecco vedete ho creato delle tasche per aggiungere ulteriori particolari che si possono tranquillamente ritagliare dal, dal mio kit allora le pagine sono queste qui c'è una prima pagina con una tasca sul frontale qui ho utilizzato dei particolari che trovate già fatti solo da ritagliare nel pacchetto digitale per, dal, che vi permette di creare, in questo caso ho creato questa tasca che si può anche aprire in modo da poter eventualmente attaccare una foto o quello che volete. Qui ho utilizzato una delle buste che ci sono nel pacchetto digitale e ho utilizzato anche uno di questi angolari di metallo per fermare, vedete, il, la linguetta della busta, anche questa semplicemente da ritagliare, ma se guardate i tutorial delle pagine vedrete quanto è semplice utilizzarle, e qui una tag. Sul posteriore un'altra tag e ho ritagliato un'etichetta, strappato della carta per fare una tasca. La seconda pagina l'ho realizzata utilizzando il pacchetto verde delle, delle carte, quindi nello specifico questo. Anche qui la busta è diversa, per fermarla in questo caso ho utilizzato uno dei fiori che ho ritagliato che ho bloccato per chiudere qui ho utilizzato un, eh, uno stencil per decorarla anche questo fiore è fatto con, con la stessa carta che ho ritagliato, stropicciato e incollato, ma vi spiego tutto poi nei tutorial delle pagine. Questo è uno dei bigliettini che potete anche ritagliare direttamente dal kit e qua ho ritagliato e abbellito in, in maniera come insomma come, come, come è stato di mio gusto Qui ho, ho utilizzato delle etichette eh, di cui ho creato anche io il kit digitale che trovate sempre nel mio negozio. Questa tag ho voluto farla un po' diversa con, il, con un pezzo di pizzo che ho utilizzato per le decorazioni per prenderla anziché mettere il solito foro con, con i nastrini. E qui in questa pagina ho, ho creato questi blocchettini che possono servire per incollare delle foto nello specifico ne ho fatti due così sempre ritagliando anche per abbellire i particolari da dal, dal kit sul posteriore anche questo è un abbellimento che è stato creato con ehm, come si chiamano i centrini per i, dolci, per i dolci e con la mia carta e questa è una busta che ho semplicemente ritagliato e incollato che trovate sempre nel pacchetto digitale vabbè in questo caso lasciamo aperto non importa l'ultima parte l'ho creata con, il, eh, con um, le carte con le decorazioni con i fiori blu in questo caso ho creato delle decorazioni in rilievo quindi ho messo del cartoncino ma lo potete vedere nel tutorial come ho fatto questa, questa pagina qua ho utilizzato una chiave di abbellimento questa è una tasca che si apre in questo modo ho messo del nastrino quindi potete aprirla e ho inserito anche qui questa tag che ho fatto semplicemente ritagliando un particolare della carta dove ho solo poi incollato del pizzo per, per abbellirla un po' qui c'è un'etichetta vedete dove si può scrivere anche questa fa parte del kit all'interno abbiamo una taschina qui abbiamo un bigliettino dove sono andata ad incollare anche le etichette che sono nel, in un altro mio kit digitale dove ci sono etichette con frasi positive e qui c'è una busta grande nella quale si possono inserire dei particolari anche questo come fare questa busta lo trovate nel tutorial della pagina 3 quindi se voi volete vedere come ho realizzato tutti questi particolari vi basterà guardare i tutorial pagina per pagina che trovate già sul mio canale. Nella parte posteriore ho creato una tasca dove ho inserito una tag che ho poi decorato con del pizzo. Al fondo anche qui ho creato una tasca, chiaramente ho utilizzato le carte abbinate, quindi ultima pagina fiore blu, ho utilizzato la carta piccolina con i fiori blu. Prima, prima pagina decorazioni rosse ho utilizzato la, la, la, la carta piccolina con le decorazioni rosse. Quindi questo è l'album, spero che vi piaccia, e lasciatevi commenti, fatemi sapere se questo lavoro finito è stato di vostro gradimento e ripeto se volete vedere come realizzarlo sul mio canale trovate i tutorial per eh, realizzare le tre pagine più copertina e rilegatura del tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, eh, detto questo non mi eh, resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!